Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de treinos livres, só que não é dia de treinos livres aqui para a Carolina, porque a Carolina vai trabalhar. Ok, hora do almoço, portanto há tempo para ver a Fórmula 3, a qualificação. E a minha previsão de pole é o Denis Auger, acho que é assim que ele se chama. Yes! se eu acertei! Nossa, eu percebo muito de Fórmula 3 sábado são 9h40, o, arranque foi adiado porque houve ali um piloto da Carlin que ficou uh, antes da linha de meta e vamos lá ver a primeira corrida de Fórmula 3 deste ano. São tantos, são em pista. Muito bem, não houve nenhum acidente na curva 1. Juan Manuel Correia, fica em 12 só chavou porque assim partes de pole logo à tarde, ok? Bandeira amarela no setor 3 e é a primeira bandeira amarela de hoje. Ah, quer dizer, não é nada. No início, eles tiveram que abortar o, o arranque. <gasps> Quem é? Espero que esteja bem. Multitask. Fórmula E e treino livre número 3. Esta sessão está muito interessante. Ryuki, Calm down! químico um furo e os engenheiros dizer opa, tem atenção com o Latifi atrás e ele dizer I don't care, eu não quero saber nada disso. <laughs> É mesmo, mesmo a Kimi. Lando, a gravilha não é o sítio para estar. O sítio para estar é a pista, é o alcatrão. Pablo António, muito bem. Previsões. nos em terceiro e o Leclerc em quinto. Por enquanto. Fogo, olha, olha, olha. Oh. E o Mazepino não estava a fazer uma volta rápida, para que é que ele teve que sair dali? Fogo. A pista está a evoluir. E Lândola para primeiro! <laughs> Ah! E o Schumacher vai ficar à frente do Latifi, isso também é bom. O Max vai para Peu. Oh. Bola, não. Uf, Ricardo, mãezinha. Mas não digas as neiras. <laughs> Calma, ele consegue, ele vai passar a... Por 8 milésimos. Ei! Há promoção no Pingo Doce. <laughs> Já passou um de maio. Ai, o Bottas está a piorar. O Ricardo não passou a tempo. É, é para o Hamilton, é para o Hamilton. Ah! A vez está... Boa! Já acabou, espera ah, então os outros também não, os outros não vão para primeiro, meio, não é? Boa! Leclerc para quarto! Estes agora estão a celebrar. Pô, Bottas não celebraram muda agora para a Fórmula E e o, e o António que saiu de pole. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, uma sanduíche. Ai. Ai, António, tu tem calma, oh mãe. Tu pelo menos o pódio, porque tu has a precisar de pontos, ok? O túnel. Tenho tantas saudades de Mónaco. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso, isso, isso, isso, isso. isso. Ai, queimou tanto a travagem. Ai, ai, ai, ai. Anda, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta. Anda, anda, anda, anda, anda, Ai. Ai, o Mitch Evans já foi à direita e tudo na chicane. Bandeira de xadrez. Yes! Boa, boa, boa. Pronto, eu não vi a corrida toda, mas boa, boa, boa, boa. Entusiasmada por a ver a, a vitória do António. Esqueci-me do início da corrida da Fórmula 3, mas agora já estou a ver, agora já estou a ver. Tennis Auger ainda vai ao pódio. Vocês vão ver. A few moments later. a liderar uma corrida. Muito bem, coisas que temos saudades de ouvir, certo? Certo. Two hours later. Não! Vamos, Bizu. Prontos para mais um dia? Hum? Sim? Estas paragens da Fórmula 3 e mesmo da Fórmula 2, ai, são tão lentas. O Vesti prometeu tanto, prometeu tanto naquela RT que não está a fazer nada está em oitavo e o Sargent, por exemplo, está em sexto. Retiro o que disse porque o Vesti acabou de passar o Sargent. Primeira vitória do Dennis Auger. Muito bem. Muito bem, ele mereceu. Liderou todas as, as voltas. Boa. O oh, Verstappen oh, o melhor. Olha a Ferrari. Olha o Alô, olha o Alô, o Ocon. Anda, anda, anda, McLaren, McLaren. Oh. Oh, olha o Max à frente, olha o Max à frente, passou. Passou, passou. Passou não? Mas, mas, mas, e mirrou? Aí? Passou? Não vi, não vi? Oi, oi. O Max já está aqui a construir uma, uma boa marcha. O Schumacher 16 e o Mazepin ainda não saiu do sítio. O que é que está a investigação? Gasly. Estava fora de posição, não arranca. Defende, defende, defende, defende. Bandeira amarela. Bandeira amarela no segundo e terceiro setor. Oh, xuxu, xuxu, xuxu. Ah, foi o carro. Olha, não tem. Olha, desligou. E entrou em... Eh, Ai, eu não acredito. É, é, é o Giovinazzi, é o Giovinazzi. É? O que é isto? Ah, não, agora retiramos os pneus todos certeza que eram os senhores Kim. Ou então, eh, não faz sentido ser os senhores Kim porque não, não, não vai falar. Olha, olha, procura, falta um. Isto é inacreditável. Anda! Oh, mas quem? é? Ah, não, era. Uh, uh, quem é aquele Ocon a dizer. Olha, o Ocon já passou o Sainz. Não, já, já estava lá. Já estava lá. Não, o Pérez. O, o Ocon vai papar o Pérez. Um, pé, um, pé... um bocadinho, um bocadão. Só para aí quatro danoninhos. Oh, é, é Foi à grande à francesa. Ele é francês. É a grande à francesa. Plano C, plano Carlito. 2.3, olha, posso só fazer 2.3. Para o Vettel em 4.0. Discriminação. Não! 4.2. Ah, Max Verstappen faz o melhor primeiro setor da corrida era dizia FIA. Sim, era a Mercedes a para a FIA, era o todo a falar para o Michael Massi. Passa. Ele sabe que é preciso ter paciência e tudo se pode decidir. Paciência, paciência, mas é com bem andar para a paciência foi é. ultrapassado. Pois, dá paciência no que dá. Isso mesmo. <laughs> E estás bem, estás a ver? ainda passa. Passa, isso. Abrimos é do outro. Não vai tentar aproveitar aquele Roberto, oh, não Isso, agora, agora vale é mais no, no, no pedal. Entre a curva número 9 e a curva número 10. É uma curva bem mais... Eh, Só tem uma zona de ARS? Mais rápido, aliás. Eu disse que a Cabo era a primeira a adormecer, mas afinal... É Oi! Não é esse o caminho. É assim, o amigo se não ganha, se não ganha de uma maneira, ganha da outra. Ai, Jesus. Não sei. Não, isso aqui, uma prancha. Não foi? Não, não vai deixar passar o Carlos. Não. Cuidado. Deixa ver como suave o, o Bottas vai deixar passar. Ai, o Russell está nos pontos. Oh, tio, tio, era o Leclerc ir ao pódio, tio. Não. de chuva. Saiu da e conseguiu vencer este grande prémio de Espanha, o quarto da temporada.